LibreOffice Writerس منٛز Inserting Images پٮ۪ٹھ چھِ سپوکن ٹیوٹوریلس منز تُہُند خٲر مقدم یتھ ٹیوٹوریلس منز ہیٚچھو أسۍ درج ذیل کتھٕ ڈاکومینٹس منٛز اکھ امیج فایل درج کرٕنۍ رایٹرس منٛز ٹیبل درج کرٕنۍ رایٹرس منٛز ہایپر لنکس درج کرٕنۍ ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ اُبنتو لِنکس 10.04 آپریٹنگ سسٹم تہٕ لِبر آفِس سوٗٹ ؤرجن 3.3.4 ُک استعمال کران इस तुलाव आ दस यूनिट जी लिबर आफिस राइटर्स में किच्छ आ इमेज फाइल दर्ज सब्दान। वल्यू dot O D T file. Documents में आ इमेज दर्ज करने ब्रोमट करियो resume.odt डॉक्यूमेंटस पर क्लिक। वह करियो मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक। पत करियो पिक्चर पर क्लिक तो अखरस पर करियो फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर क्लिक। तुम वु इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स द्रव नुन वह हूँ तुम लोकेशन फील्डस मज फाइल हूँ नाव लीखित इमेज चरित अगर तुम सो सम महफूज कर्म आसो चूंकि अच्छा कहीं दर्ज कर्म करो ऑप्शनस मज इमेज दर्ज इस डिफॉल्ट पे फराहम सपदान डायलॉग बॉक्स के खोवि तरफ करू पिक्चर्स ऑप्शनस पे क्लिक वो करियो कुन इमेज पे क्लिक तो पोतस करियो ओपन बटनस पे क्लिक तु तो वो इमेज तुंदिस डॉकूमेंटस मज दाखिल गुम तु हेकु अम इमेज साइज त बदल तो सहुन रिज्यूमे पे दशनस कून कुन ड्रैग कर गोड करियो इमेजस पे क्लिक तु तो वो इमेजस पे रंगीन हेंडल नजर ग कुन अकिस हैंडलस पे थो कर्सर तो करियो खोवर mouse button press cursor drag कर बदलू इमेज साइज ये अमु साइज बदल अद करू इमेजस पे क्लिक तो सह करूँ एडिटर किस दशनस कूनस तम ड्रैग क्लिपबोर्ड या स्कैनर इस्तेमाल कर तो गैलरी मज तस्वीर तुलन इमेज इंसर्टिंग हंदन बेन मकबूल तरीकन मज शामिल वह हेचो राइटरस मज करो टेबल्स दर्ज टेबल तह लिबर ऑफिस राइटरस मज तुद मलूमात टेबल फार्मस मज थवनस कबिल पनिस डॉक्यूमेंटस में टेबल दर्ज करने खतरे हेकु तो या तो टेबल वारस में टेबल आइकनस पर क्लिक करित अति हेकु टेबलुक साइज दि चरित नत हेकु तो मेन्यू वारस में इंसर्ट ऑप्शन के जरिए करित वलियो हेडिंग एजुकेशन डिटेल्स तल टेबल दर्ज करने खतरे थाओ कर्सर अथ हेडिंग तल कने वो करियो मेन्यू बारस में इंसर्ट मेन्यू हस पर क्लिक तो पत करियो टेबल्स ऑप्शनस पर क्लिक امہِ سۭتۍ چھِ مُختلِف فیٖلڈ ہیٚتھ اکھ ڈایلاگ بۄکس کھُلان پٔکۍتَو نیم فیٖلڈس منٛز ٹیبلس دِمو ناو ریزیومے ٹیبل سایز ہیڈنگہِ تلہٕ کَنہِ تھاوو کالمن ہُنٛد تعداد زٕ روز فیٖلڈس منٛز کرو اپ ایروہس پٮ۪ٹھ کلک تہٕ روزن ہُنٛد تعداد ہُراوو ژورس تام یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ روز تہٕ کالمزس منٛز اپ تہٕ ڈاوُن ایروہُک اِستعمال کران ٹیبلہٕ کِس سایزس منٛز اضافہٕ یا کٔمی کٔرِتھ वो करू डायलॉग बॉक्सस मज ऑटो फॉर्मेट किस बटनस पे क्लिक यह नो डायलॉग बॉक्स खोलान यथ अंदर तुम तो टाइम टेबल शक्ल चरू तुम दर्ज करान राइटर चु तरतीब चारने खतर कत ऑप्शन दिवान फॉर्मेटस अंदर नन ऑप्शनस पे क्लिक करान तो पे ओके किस बटनस पे क्लिक करान ओके बटनस पे क्लिक तु वो हेडिंग तल जो कॉलम तो ओर रो वो टेबल दर्ज गुत वो ہیٚکو أسۍ ٹیبلس اندر کینٛہہ تہِ معلوٗمات ٹیبلر شکلہِ منٛز لیٖکھِتھ مِثالہِ پٲٹھۍ کٔرۍتو ٹیبلہٕ کِس گۄڈٕنِکِس کالمس تہٕ گۄڈٕنِکِس روہس منٛز سیٚلہِ اندر کِلِک أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن سیکنڈری سکوٗل ایٚگزامنیشن ٹایپ کران وۄنۍ کٔرِو نختل کِس سیلس پٮ۪ٹھ کِلک تہٕ لیٖکھِو ترُنمتھ فیٖصد اَمہِ سۭتۍ چھُ ننان زِ رمیشن چھِ امتحانس منٛز ترُنمتھ فیٖصد نمبر حٲصِل کٔرمٕتۍ यथे पे हेको टेबलस मं इजाफी तलीमी तफसील तो टाइप कर यलस मं अस सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टाइप कर्मुत अत सोद तल कन किस सेलस पे करू क्लिक अस लेखो यन हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन तो नख्तल किस सेलस मं लेखो अरशीत फीसद ब्रोट कन सेल तम रसई हासिल करू त्रेमिस रोहस मं गोडनचि सेल पे क्लिक अकि सेल पे दोमि सेल तम गसन खतर करियो मुतबदिल पे टैब की प्रेस टैब की करियो प्रेस तो ग्रेजुएशन करियो टाइप तो नखतल चि सेल पे लिखियो 75% अखरस पे आखिरी रोस मज गोडनचि सेल अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन हेडिंग तो नखतल चि सेल मज 70% स्कोर टाइप करान तो यथ पे टेबल तलीमी तफसील सान रेज्यूमे मज तैयार वलि टेबल आखिरी सेल पे थो कर्सर वो अगर टेबल किस आखिरी रोस सो तल कन रो बना यो तेल की बोर्डस पे टैब की प्रेस करें तुम वो नो रो दाखिल गोमुत टेबल किस खोवरस तरफस पे बतौर degree P H D type करान तो दशनस तरफस पे हासिल नंबर पे पांसठ फीसद टाइप करान अस वुज ज टैब की अकिस तल कन नौ रो शामिल कर बापत मुफीद ये कर्सर आखिरी रोवस पे टेबलस मज अक सेल पे दमिस सेल मज ग खतर हेकि टैब तो शिफ्ट टैब की इस्तेमाल कर टेबलस मज ब्या अहम खसूसियत ऑप्शनल कॉलम विडथ ऑप्शन इस पान पान सेल हंद मवाद मुताबिक कॉलम खजर तय करान टेबल किस दमिस या दशमी किस कॉलमस मज खसियत लगू कर खतर थो क्लिक करित कर्सर दमिस कॉलमस मज कु जाए पकु कर्सर थो आखरी सेल मज फीसदी टेक्स्ट पत वो करो मेन्यू बारस मज टेबल मेन्यूस पे क्लिक तो पत ग ऑटो फिट ऑप्शनस पे स्क्रीनस पे मेन्यू नजर तथ मज करू ऑप्शनल कॉलम विडथ ऑप्शनस पे क्लिक तु वो कॉलमस मज मौजूद मवाद मुताबिक कॉलम खजर पान पान तय सपदान इथे पकव टेबलस मज कु काम खतर यी कर तु हू पे टेबल खतर मुख्तलिफ कस्मन हिंद हशी यानि बॉडर मुकर कर कह बॉडर न तमाम दाखिली तो खर्जी बॉडर थाने खतर या पेबलस मज सिर्फ नेबरम बॉडर थाने खतरे अम खत करू मेन मेन्यूस मज टेबल टैब सार पे टेबल प्रॉपर्टीज तो मुनासिब ऑप्शन ान खर करू बॉडर्स मुंतब बुत हेचो रटरस मज कपर लिंकस बनान हाइपर लिंक इस्तेमाल हाइपर टेक्स्ट खोलने या वुन खर हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट खर्त तुत हवाल इस पान शुरू करित सू पान शुरू गान ہایپر لنک چھ پور ڈاکومنٹس کن یا ڈاکومنٹ کس مخصوص عنصرس کن اشارہ کران فائلہِ منٛز ہایپر لنک بناونہٕ برٛونٛٹھ دِمو أسۍ اکھ ڈاکومنٹ تشکیٖل یُس ہایپر لنک آسہِ ؤلِو ٹوٗل بارس منٛز کرو نیو آیکَنس پٮ۪ٹھ کلِک اکھ نوٚو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ چھُ کھُلان وۄنۍ بناوو أسۍ اتھ نٔوِس ڈاکومنٹس منٛز ہابیٖز خٲطرٕ ٹیبل تہٕ أسۍ لیکھو وۄنۍ ہابیٖز ہیڈنگ اینٹر کی کٔرِو پریس ؤلِو اکھ أکِس تل لیکھو کینٛہہ شوق mustn't listening to music, playing table tennis, painting. यह फाइल करोन महफूज टूल बारस मज करियो सेव आइकनस पे क्लिक नेम फील्डस मज करियो फाइल हुन नाव हॉबी टाइप सेव इन फोल्डरस मज करियो डाउन एरोस पे क्लिक बे करियो डेस्कटॉप ऑप्शनस पे क्लिक व करियो सेव बटनस पे क्लिक यथ पे गई फाइल डेस्कटॉपस पे महफूज वह करोन ऐसी फाइल बंद वलिव वह बनाओ resume dot O D T file मज हाइपर लिंक अत डॉक्यूमेंटस खोल वो लेखो तलीमी तफसील पे मुश्तमिल टेबलस तल कन hobbies heading hobbies text hyperlink कर ब्रोह करू हेडिंग हॉबीजस पे कर्सर ड्रैग कर टेक्स्ट मंतब वो करू मेन्यू बारस मज इंसर्ट मेन्यू हस पे क्लिक तो पत हाइपर लिंक ऑप्शन पे क्लिक अख डायलॉग बॉक्स खुल internet mails and news document new document हिव ऑप्शन आसन चूंकि अस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हाइपर लिंक बनावान अस करो डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक वो करू पाथ फील्डस मज ओपन फाइल हंदिस बटनस पे क्लिक سٲنِس نٔوِس بنٲیمتِس ڈاکومینٹَس منٛز گژھنہٕ خٲطرٕ کٔرِو ڈایلاگ باکسَس منٛز ڈیسک ٹاپ آپشنَس پٮ۪ٹھ کلک وۄنۍ کٔرِو hobby dot O D T آپشنَس پٮ۪ٹھ کلک تہٕ پتہٕ کٔرِو اوپن بٹنَس پٮ۪ٹھ کلک تُہۍ وٕچھِو زِ فایلہِ خٲطرٕ جاے چھِ پاتھ فیٖلڈَس منٛز دٲخٕل گٔمٕژ ایپلاے فیٖلڈَس پٮ۪ٹھ کلک کٔرِتھ کٔرِو کلوز بٹنَس پٮ۪ٹھ کلک تُہۍ وٕچھِو زِ ٹیکسٹ ہابیٖز چھُ نوٚن تہٕ یہِ چھُ نیٖلِس رنٛگَس منٛز लिहाजा चु टेक्स्ट हाइपर लिंक गोमुत वो थो हेडिंग हॉबीजस पे कर्सर तो करू कंट्रोल की तो खोर माउस बटन इकवट प्रेस तो वो हॉबीजन पे मुश्तमिल फाइल खुले इत पे हूँ तुम इमेज त वेबसाइटो हाइपर लिंक बन वो लिबर ऑफिस राइटर्स पे स्पोकन ट्यूटोरियल किस अंदस वातान مختصر پٲٹھۍ وَنو زِ اَسہِ کیٛاہ ہیوٚچھ ڈاکومٮ۪نٛٹَس منٛز اِمیج فایل درٕج کَرٕنۍ رایٹَرَس منٛز ٹیبل درٕج کَرُن رایٹَرَس منٛز ہایپَر لِنٛک درٕج کَرُن جامعہ تفویٖض practice dot O D T کٔرِو اوپُن فایلہِ منٛز کٔرِو اکھ اِمیج یعنی تصویٖر درٕج دۄن کالمن تہٕ ترٛٮ۪ن روزن ہُنٛد اکھ ٹیبل کٔرِو درٕج हाइपरलिंक बनायु इस इमेजस पे क्लिक करने सहित गूगल डॉट कॉम वेबसाइट खोल लिंकस पे दस्तियाब वीडियो वो यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्टस खुलास कर हरगह तु असल बैंड वट दस्तियाब तुव डाउनलोड कर spoken tutorial project team spoken tutorial इस्तेमाल कर वर्कशॉप तनद कर तिमन सनद तन दिन आनलाइन टेस्ट पास कर مزید زانکٲری خٲطرٕ لیٖکھِو یتھ پتَس پٮ۪ٹھ contact at spoken hyphen tutorial dot O R G spoken tutorial چھُ ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹُک اکھ حصہٕ یتھ بھارت سرکار چہِ ایم ایچ آر ڈی وزارتی ہٕنٛزِ قومی مِشن برائے تعلیٖمن آی سی ٹی ذٔریعہٕ معاونت چھِ کٔرمٕژ اتھ مِشنس متعلق چھِ مزید زانکٲری spoken hyphen tutorial dot O R G forward slash N M E I C T hyphen انٹروہس پٮ۪ٹھ دٔستیاب यम मसवदुक तर्जुम तो सदाबंदी से मे यानी वजाहत आमदन आई टी आई बम्बे खतर कर्म यह प्रोग्राम वचने तो अस वाबस्त गसन बाबत तुद शुक्रिया